عزاريا هيني جاي طلع جيب عشان سماقيمة سماقيم قلقان Researcher in the tree here. Ah. The meaning of logever in Hebrew it's you are not men. Ah, okay. You see the soldier? There is three. Hein? Tu vois le poteau? Euh, there is, a. ah. À droite, il y a trois soldats. Oui, je vais.